Уучлаа. Одоо Аргентиныг, Пакистаныг ярьж байна. Йеменийг ярьж байна, Афганистаныг ярьж байна. Одоо Монголыг хоёрт нь гэж ярьж байна. Чи энд сууж байгаа энэ хідэн залуучуудтай биш. Чи тэр олон улсын мэдэн дээр очиж чи заргалдаач. Яагаад манай улс тусгаар тогтнол алдах гэдэг юм чи хэл. Чи битгий зүгээр нэг хоёрын хооронд юм иржээ. Ямбатраа, оюун эрдэнэ. Хэрвээ Монгол улс тусгаар тогтнолоо алдахгүй нь үнэн юм бол та нар олон улсын мэдээнүүдтэй заргалт RTV-тэй заргалт Солонгосын телевиз, Японы телевиз, Америкийн телевиз, ялангуяа BBC, CNN, Network зэрэгтэй заргалт тэд нар дээр манайхыг хятад өрийн болцлороо газар нутгаа 100% алдаж гин гэж гарч ийн Монгол улс найдваргүй болчлоо гэж байна. Энэ банзарч яасан юм? Хүн алсан юм уу? Хулгай яасан юм уу? Хүчин хийсэн юм уу? тулга энэ төмөр зөргөд төр юу хийсэн хүн алсан юм уу ус хазарч идсэн юм уу та нарын хийж байгаа бузар булаа ажлыг улс орноо хамгаалахын тулд ард түмэндээ хуулийн дагуу бүгдийн нэмэх зэгцтэй системтэйгээр зааж өгсөний төлөө та нарын та нарын бузар булааг илчилсэн учраас та нар барьж штеп. Тагнуулын ерөнхий газрын дарга Монгол хүн бол Монголын төлөө байгаарэ. Та нарыг тушаад биелүүлж байгаа мэдчихэж Энэ уус сөөрхөд та нараа хөйлгүй харилцсан үедээ шүү. Бид тусгаар тогтнолоо авч үлдсэн ч үлдээгүй ч та нартай хүн нэг бүтээ чинь заяа. Хариуцлага тооцсон. Хуулийн хариуцлага тооцохгүй, хуульгүй хариуцлага тооцохгүй та нар шалтгаална шүү. Хуулийн хариуцлагыг та нар надаар яриулахгүй мэдж байгаа. Хуулгүй хариуцлагыг Шри-Ланкаас хараарай. Шри-Ланкаас тусгаар тогтнолоо алдаад 2 сар боллоо. Бүх хүмүүсийн шачатны хүмүүстэй яаж ийм бүр сугны үснүүдтэй, намын сугны үснүүдтэй цүнх горигчтай бүгдээрэнд нь хуульгүй хариуцлага тооцож байна. Уус үгүй бол төр үгүй, төр үгүй бол хууль үгүй. Энэ цүнх горигчтай та нарыг наадуучин аваад зүхтэхгүй шүү гадагшаа. Заа ёо. Та нарыг та нарыг эдгэр чи аваад зүхтэхгүй шүү. Эдний дор гар хөлөөж ажиллаж байгаа хууль хүчний байгууллагуудаа цагтаа нараа нэгж нэг хүн нэг бүрт хандаж хэлж байна энэ хідэн өндөрлгүүчин энэ улсыг дэ эцсийн эцэс зараад зүхтаад явхад та нар энэ нутаг дээр үлдэн шүү. Эвдлийнх нь эмчнэрээ энэ онцгой байдлынх нь хүчний байгууллагуудаа та нар үлдэн шүү. Ард түмэн биднэртэй та нар тулч чадна гэвэл энэ ажлаа хийгээрэй заяа. Ард түмэн бид нар та нартай улаасан улангасан ард түмэн ямар байдгийг та нар Шри-Ланкийн жишээнээс маш тод жишээ байгаа. Эднэр яагаад энэ залуучуудыг барьж байгаа гэвэл өнгөрсөн олон жилийн турш яасан Улсын төсөв олонд тэр бумын алдагдaltaй байдаг байсан. Одоо данс нойлолцсон та нарын хадгаламжинд мөнгийг хэрэгэлцэн гэж хэлээд байгаа. Удахгүй энэ нэг сарын дотор те цалин дэлгүр дэлгэмжээ тавьж чадахгүй болчихсон. Тийм учраас яаж юм? 10 сар хүртэл тисья гэж оюун эрдэнэ хэлсэн. Тэр хүртэл тисхийн тулд одоо эдний минь бариад амийн барьж байгаад яах нь вэ? хятадас нөгөө зээлээ авах гэж байна. Хятадас зээлээ аваад хятадд биднийг зараад авсан зээлийнх нь 1000-ны эдгэн хувиар бидний ганц 2 сарын салин дэдгүр тэтгэмжийг өгч ард түмнийг нэг хоногийн хоолтой хоёр идэвхгүй байлгаж байгаа зүхтаад явна. Нэгс ирэхэд монголчуудаа одоо нэгдэж нийлж чадахгүй бол тамдаа тавтай морил гэж хэлээ өөр хэлэх малга. Одоо Монголын 21-ний аймаг 336 сумаас хүн болгон ир. Энэ гацхан банзрагчийн энэ тулгын энэ ганцхан тусгаар тогтнол хөдөлгөөний их орно. Энэ Монгол хүн болгоны их орн. Энэ Монгол гэдэг дуурга тусгаар тусгаар тогтносон ус тусгаар тогтнолаа алдахад энэ газар нутаг дээр байгаа 3 сая 400 мянган хүн төдийгүй ан амтан араатмжиг бүрт мал аж хөвгөрдөд бүгдээрэнд нь тэрний аимшигтай хорхоо хөлн ирэн шүү. Энэ зогсож байгаа даяар Монгол хөдөлгөөнийх нь та нарт хэлье. Албан ёсны сайтн дээр та нар Монгол улсыг хятадтай энхийн замаар нэгтгэн гинэ. Та нартаа бид нэр тооцоолсон шүү. За Хэрвээ бид нэр тусгаар тогтнолоо алдсан ч алдаагүй алдаагүй тохиолдолд хуулийн тооцоотой алдсан тохиолдолд хуульгүй тооцоотой шүү. Хуульгүйг Шри-Ланкаас сайн хараараа та нар. Тэр залуучууд би санаа зовхгүй байна. Хэрвээ тэдний толгооноос ширхэг ус унах юм бол заа юу. Тэдэнд хандсан бүх хүмүүс заа юу. Боолоос эхлүүлээд дарагч нь хүртэл жинхэнэ мах цусаараа хариуцлах гэж юу гэдгийг та нарт үзүүлэн шүү ард түмбид заа юу та нар эднэрийн ард хинч байхгүй гэж бодож байгаа инээдэм шүү. Хилжсэн штэ би хилжсэн. Бид нар бол мөсөн уулын мянганы нэг хэсэг гэж хилжсэн. Та нар үнэхээр тэнийг эцсийн эцэст оюун эрдэм чамд хэлээ. Чи чонн сүргийн тухай мэдгөө. Чонн сүрэг 100 ширхэг чонтой те 100 чонтой чонн сүрэг толгойлогчтой чонн сүрэг бол яг нэг чон шиг хөдөлгөе. 100 чонтой чонн сүрэг бол толгойлогчтой чонс. А толгойлогчгүй 100 чон бол 100 янзаар хөдөлгий. За ёо. Чи толгойлогчийн аваа ийдсэн шүү. Одоо чи өнгөрөө. Гэхдээ тэр чинь яах вэ? Жинхэнэ гол толгойлогч нь биш шүү. Наад уул чинь зүгээр өгөөшний толгойлогч шүү. Чи өнгөрсөн угаас өгөөшийг залгисан. За ёо. Та нар дууссан. Одоо арт юм нэгдэх хэрэгтэй. Хэрвээ бид нэ өтөр төргөн нэгдэж чадахгүй бол нэг өглөө босоход энэ ордны толгой дээр хятадны талбай намэрч шүү. Нэг дээрээ бүгдийг та нарыг уриалж гин дуудж гин Монгол ард түмнийг өнцөг болон бүрээс морьтой мориороо машин тань машинаараа яваад хүрээд ир. Одоо энэ залуучуудаа шаардаж авъя. Засгийн эрхээ авна. Өнөөдөр засгийн эрхийг аваа зогсохгүй та нартай хариуцлага тооцно. Өнөөдөр дэлхийд хятадын бүс бам эдийн засгийн энд бүс бам бүс зам төсөлд орсон улсуудаас эдийн засгад боомлогдсон улсууд яаж ийн 100% засгийн эрхийг авч чадсан улс тусгаар тогтнол авч үлдэж чадж байна Энэ бол олон улсад дэлхийд дахин болж байгаа асуудал. Хэвлэл мэдээллийг та нар 8 сарын 10-ны хүртэл та нарын хоног тоологдож байгаа шүү. Тэрнээс хойш та нар яста арт түм биднэрт арьсаа хуулуулах цаашаа болно шүү. За яа. Сэтгүүлчнэр та нараа энэ томчуудад тэг худалдагдаж төрөвчөнд нь орж хөнжилд нь орсон шүү та нар. Арчаагүй мө амтд минь та нар. Жинхэнэ та нар ажиллаа өөрсдөө хийсэн шүү. За яа. Жинхэнэ та нар стандарт Удахгүй энэ улс их орноос урвж байгаа хүмүүс та нар булшаа мөрөөд нь шүү. Улс их орноос урвж улс орноо зархад цөөрөлгөд гар бие оролцож байгаа хүмүүс та нар бүгд удахгүй булшаа мөрөөдөж амьдрах тэр цаг чаа ойртож шүү. За юу. Хаант засаглал нуран унлаа гэдэг шиг намын засаглал нуран урж байгаа шүү. Энэ зөвхөн Монгол төдийгүй дэлхийд дахинд болж байгаа. Дэлхийд дахинд болж байгаа. Удахгүй 20 оны сонгуульд цуцлагдана. Энэ Монгол төдийгүй дэлхийд дахинд болж байгаа. ЮНЕСКО-гоос хийсэн энэ хар хайрцгаар сонгуулаа явуулж байгаа дэлхийн 100 гаруй улсууд яасан. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 194 гишүүн улс энэ бүгдийг халдж байгаа. Энэ бол олон улсын баттай мэдээ та нар цаг нь болохоор бүгдийг мэднэ. Монголчуудаа одоо нэгдэж бос. Үгүй бол танд 1 2 сарын цалингийн чи өгөөд хизээч эргэж ирэхгүйгээр тэ хаяад үнсэн таясан шалт шиг хаягдаад явна шүү. Тэр үед та нар заяа хятадтаа тэ баригдаад Одоо нөгөө ирчүүд нь амьдээр арьсаа хуулуулж амьдын тамд орж охид эмгтээчүүд нь өдөр шөнөгүй хөгжөндөө хэд хөгдөө чи илүү бүрийг суудаж доонорт явуулна шүү. Тэр үед тэгээ та нар яста нэрэ цусаараа уйлаад ч явахгүй шүү. Яста хэлбэрхэн өөхөх аргыг л хайх, арга замыг л хайцгах үлдээ шүү. За яа. Тийм болохоор одоо хурдан ир хурдан цогөл одоо бидний талбай дээрээс холдохгүй байн часаа цуглаан хийн. Нямбатраа оюун эрдэн та нар хэвээр дэндүү том алдлаа да айгуу гоё өгөөшиг өгсөн одоо та нар дууссан заа өөр хэлэх юм алга залуусын минь толгооноос ширхэг ус унгаад үзээрэй та нар харин хэвээр тэр гар бие оролцсон бүх хүмүүстэй чи хариуцлага товсон шүү за яа наа тэг өөр хэлэх юм алга за за урчны нэг цагт дандрагч багшийн маань гэрт 10 бүлэ залуучууд орсон байна масктай Тэгээд энгийн хувцастай. Тэгээ өөр хүүхдүүдийн нуудлаад өргөө дамжлаад гарсан. Нөгөө аимжтайгаа озолгохтой адилхан ингээд өргөө дамжлаад гарсан байна. За залуусыг маань хот руу орж ихэд баримтчилсан. А бид нар бол шүн мэдсэн. Тэгээд юунаас айсан гэхээр ямар ч тийм нөгөө бичиг баримт үзүүлээгүй. Тэгээ масктай. Тэгээд энгийн хувцастай энэ хүмүүс хин юм бэ? Тэгээд цагдаа юу, тагнууд уу аль нь ч мэддэхгүй. Хэрэв хүмүүс маань ингээ орс оргүй алга болчих юм бол хаана гэж харах вэ гэж мэдхгүй айжсэн. Гэтэл өглөө опс дээр тагнуулынхан 20 л орж ирсэн. 20 хүн орж ирж байна. Тэгээ яг бичиг баримт компьютер юмнууд хураагаад аваад явсан. Тэндээс бол бид нар айх юм байхгүй. Бид нар анханасаа хэлжсэн бидний бүх юм ил байгаа, тод байгаа, бидэрт нуугаад ах юм байхгүй. Тэд нар юу ч олж долоохгүй. Гэхдээ би тэнд сая 4 цаг байсагж байгаа гарч ирлээ. Тэнд юу хийж өгнө гэхээр нөгөө мөнх хоёрыгаа тэ хэрэггүй хүн дээр хэрэг үүсгдэг яг тийм юмнууд явагдах бүх бэлтгэл ажил явж байна. Яхара тагнуулна те тагнуулна юу яа юм бэ эрүүгийн хууль эрүүгийн хэрэг үүсгэдэг юм байна яагаад гэвэл эрүүгийн хуулиас дээр үндсэн хууль гэж байгаа. Үндсэн хуулийн засгийн газар чинь зөрчшөөд байна. Ийм ийм үндслээр гэдэг бид нар бүх байгууллагуудад өгсөн. Нямбатар тайлбарлаж байна. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хуралдаад ийм шийдвэр гаргалаа гэж байна. Тэрэн дотор чинь хэн байдаг юм бэ? Тэрэн дотор нөгөө оюун эрдэнэ байгаа. Тэрэн дотор бүх хулгайчуд байгаа. Энэ хулгайчудаас хизээч мэдээж Монголын талд шийдвэр гаргахгүй. Эднэр хийсэн хулгайгаа хийсэн энэ Монголыг хулгайж байгаа энэ хулгайгаа эцэст нь үргээд хүрэх гэж бид нар хоолн дээр нь тэгэлсэн байхгүй юу? Дэлхийд даяараа мэдээ ярьж байна. Тайван Монгол хоёр зэрэг дуусгах гэж байна. Монгол Монголыг Тайваныг зэрэг дуусгах гэж байна. Хятад өөрөө нуран унж байна. Хятад нуран унж байгаа тэр Си Жинпин өөрөө эцсийн байдлаар тогтхын тулд гадаад талдаа ялалт байгуулах ёстой дотор талдаа бүр мөсн нуруу унж байгаа учраас гадна талдаа ялалт байгуулах ёстой гадна талдаа ялалт байгуулах нь Монгол 52 бэлэн болцсон юм а. Тэгтэл өнөөдөр 50-нд юу болж байна? Тэгтэл монголчууд 50-нд дайм болж байгаа Монгол дайм байхгүй гэж ойлгоод байна. Үгүй ээ, эн чинь 50-наас өмнө наадмын үеэр манай Монголыг дуусгачих байсан юм аа. Энийг урьчилж харсан систем судлаач маань олон улсын дэлхийн техникийн байдлыг харж байгаа учраас бүх улсуудын үйл хөдлөлийг уншиж байгаа учраас наадмын өмнө энэ бүх аюул болох гэж байна гэд бидний ингэж суулгасан юм аа. Тэрний хүчинд өнөөдөр Монгол байж байна. Монголчууд дайнгүй байгаа бишээ. 50-наас өмнө дуусах байсан шүү. Өнөөдөр Монголыг хятад бүр мөсөн залих гэсэн чи хоолой дээр нь хэдэн хүн тэглээд энэ талбай дээр суугаад салахгүй байгаамаа. Маргааш хятадын ван ван яг ирэхээс өмнө эднэр яа чинь мэдээж тэд нар эднийг дарамт гэсэн хизээний карманда хийсэн учраас энэ талбай дээр хүмүүсээ дугаа болго алга болго гэдэг мэдээж мэдээж энэ тушаал өгч байгаа. Энийний дагуу энэ үйл ажиллагаа явагдаж байна. Тэгвэл бид нар хіднээ арт түмэн босцоо үндсэн хуулийг зөрчсөн том байдаг юм уу? Эрүүгийн хуулийг зөрчсөн том байдаг юм уу? Эрүүгийн хуулийг зөрчсөн гэдэг ямар зүйл анги вэ гэхээр засгийн эрхийг авах гэлээ гинэ. Засгийн эрхийг авах гэж байгаа гэсэн. Бид нар хэлж штэ бид нар энэ таван зүйлийг Монголд алга болоод байгаа энэ хүний эрүүл мэнд хүний амь нас монгол хүн байхгүй болж байна. Дээр нь газар шороогүй болгож байна, усгүй болгож байна, хүнсгүй болгож байна. Өөр зээлэнд баригдуулаад Монголыг ингээ бүр мөшөнд ностоод дуусгаж байна. Энэ тохиолдолд бид нар энэ тавыг бид нар эсэргүүцнэ гэж зогсож байгаа. Гэтэл бид нарт ямар ялт тулгаж байна гэхээр засгийн эрхийг булааж авах гэж гинэ. Талбай дээр байгаа 5 6 хан 10 хүрхгүй залуучууд цэргийн хувцаар хувцас хувцлаад хувцлаад яах юм бэ? Бүхэл бүтэн зарсаг, бүхэл бүтэн тогтолцооны эсрэг 10 хан залуу хувцлаад хувцлаад яах юм? Бидрийг тал бүрээс дайрч, тал бүрээс дагаж, тал бүрээс зураг авч ирсэн учраас бид нар хувцлаас өөр аргагүй болсон юм а. Өөрсдөө хамгаалахын тулд энэ хувцтай хүмүүсийг хэрвээ цагдаа нар дайрах юм бол Монголын ард мөн тусаар тогтнолынхан байна гэж харагдахын тулд юм а. 10 хан залуус хувцлаад хувцлаад гар нутсан яана гэж айж байгаа юм. Энэ бол зүгээр шалтгаан байхгүй ойлгож байна уу? Одоо монголчууд шалтгаан шалтгаан хоёроо ялгаж салгадаг ойлгодог болсон баг хэрэгтэй. Наадмын өмнө Монголыг дуусгах байсныг банзрагч гэдэг хүний хүчээр бүгдээрээ 3 саяла өнөөдөр ингээд талбай дээрээ байж байгаа эрхтэй байж байгаа шүү. Одоо энэ нэрийг ойлгоцгоо. Ганцхан Тайванд бариг ганцхан Тайван байлтантай байгаа юм бишээ. Бүх улс байлтантай байна. Бүх улс бодлогын дайнтай байна. Монгол бол бодлогын дайнд дэндүүх ялагдaltaй явж байгаа шүү. Хужаагийн хоолой дээр хамгийн эцсийн залгилтаа хийх гэж яхад нь энд нэг 20 30 хүн ингээ хоолон дээр нь тэглээ байгаад байгаа шүү. Энийг бид нар хэлэх юм бол эдгээр бидний эсрэг босгоод байсан. Өнөөдөр бид нар хэлэхээс ши аргагүй боллоо. Монголчууд минь Оросоос төвчмжгүй гэдэг юм одоо ямар арга зам байдгийг бид нар өнөөдөр өөрөө өөртөө аврахгүй хинч биднийг аврахгүй. Яагаад гэвэл Оросууд яагаад Украинтай дайн хийсэн бэ гэвэл Америк Украины газар дээр Оросын эсрэг цэрэг зэвсэг бүх юма байварлуулах гээд байсан учраас аргагүй эрхэнд Украинтай дайн хийж тэрийг Америкчуудад өгөхгүй байхын тулд дайн хийсэн ба тэр бол Оросууд өөрсдийнхөө төлөө байхгүй юу. Өнөөдөр ч гэсэн Монголын газар нутгийг алдахгүй байх, Америкчуудад болон Хятадуудад алдахгүй байх Оросын өөрх нь эрх ашиг байгаа. Энэ бол бидний алтан боломж шүү. Тэгэхээр Орос хүссэн ч эс хүссэн ч Монголыг алдна гэдэг нь Орос өөртөө алдж байгаатай адилхан байхгүй. Тийм учраас Оросын Монголын энэ одоо ирэх ашиг нийцж байгаа энэ дээр бид нар бол Оросыг гордож байна. Урд нь бид нар вакцин дээр 3 хоног ард түмнээс гарын сэр цуглуулад Оросын элчинд хандж ирсэн жирийн ээжүүд ямар тамга тэмдэггүй 3 хоног дотор хариу өгөөд биднэрт бид нар танад хангалттай вакцины чинь нийлүүлсэн засгийн газар чинь хүссэн хэмжээгээр нийлүүлсэн а тэрийг хиндэ ихэн танад дотоод асуудлаа гэж манай засгийн газар нууцсан байсан вакцина гаргаад орон даяар хийсэн багт хүртэл хийсэн манай засаг эмжилт ажилдаг өнөөдөр хятадуудад залгирдахгүй үгүй юу гэдгийг энэ талбай дээр байгаа хэдхэн хүн шийдэж байна. Өнөөдөр тэнд тэглээд хоолойд нь байж байна. Тэгэхээр ард түмэн хятад залгирдах юм уу яах юм? Та нар хэрвээ түүхэн уншдагуд тэр цагаан бороо номыг унших юм бол хятадууд яаж авирлтыг та нар харах болно. Яагаад монголчууд дээр үеэсээ хятадын эсрэг нэг хүн ч хамаагүй 10 хүн ч хамаагүй алдсаж явдаг байсан бэ гэвэл охтуудыг нь талбай дээр шалдалж хүлчээд өдөржин хүчинцээр алдаг байсан юм а. Энэ бол түүх байхгүй юу? Монголчууд тийм учраас хятадын эсрэг алддаг байсан юм а. Тийм учраас нэг хүн ч байсан 10 хүн ч байсан алддаг байсан. Өнөөдөр тэр бүхэн хүний эсрэг мус өмхий хужаа нар гэж хэлж чадах 3 сая хүн хаанч байхгүй шүү бид нар хятадуудыг зогсоох ёстой. Өнөөдөр бид нар яах гэж байгаа гэхээр бид нарыг талбай дээрээс айлгаж буулгах чад ард түмний зүрхэн бид нарыг айлгаж бүгд бид нараар далим далимдуулан бүгдийг айлгах чад нөгөө зээлээ авах гэж байгаа. Энэ зээл ямар учиртай вэ гэхээр 30 жилийн хугацаанд Монгол хүмүүр 30 сая өртөө болсон. Тэгвэл өнөөдөр бид нар ганцхан хуулийн залтыг өөрчлөхөд бэлэн сууж байна. Бүх гэрээнд хийгдсэн ганцхан хуулийн залтан дээр тээгэлсэн байгаа. Энэ дээр нь бид нар тэглүүлээд ингээ айлгаа суугаад байгаа. Тэгэхээр тэр ямар өчтэй зээлээ гэхээр хүн болгон дээр 50 сая төгрөгийн өр нэмэгдэнэ хүмүүсээ зүгээр үү Өнөөдөр хөвсөлийн бэлтгэс мөрөн гэдэг дойрын эргийг уус даяар мэдж байгаа. Энэ дээр хүн болгон 10 сая төгрөний үртэй болчиход тэнд айл болгон тамийн байдалтай байна. Тэнд өвчтөе хүмүүс нь өвхөж байна, эмээ авч чадахгүй байна. Айл болгон хэрэлдэж байна, айл болгон алаантай байна. Өчнөө хүүхдүүд өнчирч байна. Гэтэл энэ 10 саяын өрштэй хүний 10 саяын өр. Гэтэл монголчууд хөвсгөлийнхэн ямар тэнийг юм бэ луйрдуулчаад гээд гайхаад байна. Гайхаад дахан байхгүй. Бид нар өнөөдөр хөвсгөлийнхнээс 7 дор луйрдуулчаад хүн болгоны 30 сая төгрөгийн өртөө мөрлөө дээр нь 50 сая төгрөгийн өртөө болох хэвэн гэж ойлгож сууж байна. Өөр гэдэг чинь ийм аимшигтай юм байгаа. Энийг одоо бид нар бодит байдлаар хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Танах 2 ам бүлтэй бол 60 сая өртөө Вангийн ирээд явлаа танах 160 сая өртөө болно. Эндээ юугаа өгөх юм бэ? Эрхтэн өгөх юм уу? Газраа өгөх юм уу? тэр зандарч нар хилээд байгаа штэ. Бүгдээрээ орон нутаггүй газаргүй гуйлахч юм бол яа гэж хэлж байна. Эднэр бүгдийн тавиад туулсан учраас тэрийгэ замаа засаж биднэрт хэлж байгаа юм аа. Та нарын буруугаас болоод бид нэр ингээд гуйлахч юм болоо гэж хэлэх гээд байгаа юм юу гэдэг юм. Яагаад гэвэл эдгээр бүгдийг хийцэн учраас газар нутаггүй гуйлахч юм болно гэдэг замаа засаж тэгээ биднийг тайвшруулж дасгаж байгаа байхгүй юу? Яхаараа те яхара хэдэн мянган жилээр амьдарсан газар нутгаас хөөгдөд газар газрын орон нутаг гуйлахчин гуйлахч дэлхийгээр дөрөн 200 уус дайнтай байхад бид гуйлахчилж амьдрах ёстой юм. Яагаад гэвэл Монгол бол өнөөдөр тавган дээр тавьсан эзэнгүй алим байгаа. Эзэнгүй засаггүй учраас эзэнгүй байхгүй юу? Энэ алимд Америк шунжин, Хятад шунжин, Орос өөрийнхөө тэ эсэм мэнд байхын төлөө Монголын газар нутгийг алдахгүй төлөө оролцож байна. Хятад шунж байна. Энэ том альманд дэлхийд даяараа хөдөлж байна. Энийг харж та нар хизээ байлаа Монгол нүүбинтэй нүүбийн дарга нар ирээл хятадын дарга нар ирээд Оросын дарга нар ирээл те Америк хүртэл ингээд санаа тавиал хизээ юм байсан юм бэ. Бид нар өнөөдөр хин ч итгэхэд бэлэн маш амттай алим дэлхийн хорхой хүргээд эзэнгүү байж байна. Тэгэхээр Монголын ард түмэн өнөөдөр эзэн болох ёстой. Бид нар Ван Эйг ирээд явсны дараа тэр бүм 600 сая хятадтай тулах юм уу? Өнөөдөр 76 тагаа тулах юм уу? Сонголтоо өнөөдөр хийх хэрэгтэй шүү. Энэ асуудлыг энд байгаа 30 хүнтэй 30 хүн даатахад байгаад байх юм өнөөдөр ямар байдал байгаагаа ойлгох хэрэгтэй болсон байна. Бид нар маргааш үндсэн хуулийн цэцээр очино. Үндсэн хуулийн цэцэд бид нарт дүгнэлт гаргаж өгөх ёстой. 21 хоногийн дотор дүгнэлт гаргаж өгөх ёстой байсан. Хуулийн хугацаа 21-аас 30 гэж хэлсэн учраас 30 хоног за 30 хоногийн авъя гэд хүлээгдэж байгаа. Яагаад үндсэн хуулиас дээгүүр эрүүгийн хуулийн зөрчил ярддаг юм бэ? Үндсэн хууль зөрчижөөд байхад те улс орны бүтэн худалдаж байхад үндсэн хуулийн өчнөө залтыг зөрчөөд байхад өөрсдөө эднэр та нар худлаа ярьж байна та нар биднийг худлаа ярьж байна та нар биднийг гүтгэлээ гэж хэлж чадахгүй байхад үндсэн хуулийн цэцэнд яагаад энийг гаргаж өгдөггүй юм бэ арт түмэн тэрийг нэх хэрвээ үндсэн хуулийн цэц үнэхээр энэ үндсэн хууль зөрчигдсэн байна оюун урд нь үндсэн хууль зөрчсөн байна гэж үзэх юм бол оюун урд нь өчиггүйгээр суудлаасаа буух хэрэгтэй яагаад бид нар өдөө хүртэл оюун урдэндээ зуралтаад байгаа вэ гэвэл Монголыг аимшигтайгаар сүрүүлж байгаа бүх юмыг энэ хүн гардан хийж байгаамаа Энэ хүн 30 жилд болоогүй 100 жилд болоогүй Монголын аимшигын эмийг ганцаараа 3 жилд 2 жилд хийж байгаа маа. Тийм учраас бид нар оюун эрдэнтэй яриад байгаа. Энийг эцсийн шийдэх дамжлагвал үндсэн хуулийн цэц байгаа ард түмэн энийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол ганцхан бидний үүрэг биш ээ. Үндсэн хуулийн цэц ямар дүгнэлт гаргахаас Монголын ард түмний хувь зай шийдэгдэж байна. Өнөөдөр Монголыг ганцаараа сүрүүлж байгаа хүн бол оюун эрдэнэ гэдгийг дахин дахин тунхагламаар байна. Энийг ойлгох хэрэгтэй байна. Бид нар яагаад Хүмүүс гэж байгаа яагаад та нар их хурлыг буулахгүй ганцхан оюун эрдэнэ яагаад ганцхан засгийн газар гэдэг юм бэ? Засгийн газартаач биш ямар ч алтан байгууллага удирдахчаасаа байгууллагынхаа даргаас хамаардаг юм а. Тэрнтэй адилхан энэ засгийн газарт оюун эрднээс хамаарч байгаа. Оюун эрдний хийгснийг хийж байгаа. Тэгэхээр Монголын энэ бүх урсгалыг энэ усгүй болгож байгаа, энэ газаргүй болгож байгаа, энэ хүн амыг бүр мөсөн сүйрүүлж байгаа. Ер нь бол 22 онд бүтэн 8 туу гэж Монголын хүн амыг бүгдийг дуусгах ёстой байсныг цөөхөн хүн явсаар байгаад энэ нэг аюулыг маш ихээр торгоосон шүү. Зөндөө олон хүний амнасыг аварсан шүү. Энийг тодорхой жишээ нь гэвэл баримт нотлохоо гэх юм бол Хүний эрхийн үндэсний комиссын тайлан та нар уншаараа интернетэд байгаа. Тэн дээр юу гэж нэхэр Монгол улс вакцинжуулалт хийж эхлэхдээ дэлхийд хоёрт явж исэн 200 улсаас жилийн дараа 11 сард гэхэд 2 сард эхэлсэн вакцин 11 сард гэхэд Монгол улс вакцин жуултаараа 55-д орсон. Энэ ерөөсө 20 30 хүний хийсэн. Тэгээ яг пестээр байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Бид нар тоог нь гаргаж чадахгүй. Гэтэ энэ бол тодорхой хэмжээний хүмүүсийн маш ихтэй хөдөлмөрөө ам амьдралаа зориулан зарцуулан байж ар гэртээ хэрэлдэн хэрэлдэн байж энд өчнөө тэмцэж явсны хүчинд маш олон хүний ам аврагдсан юм а. Тэгэхээр хүн бол цөөддгүү хийсэн ажил багддгүү Монголд заавал олоолаа болж иж асуудлаа шийдэх бишээ. Монгол угаасаа эцсийн цэг дээр нэгддэг юм а. Эцсийн цэг дээр нэгддэг. Монгол бол <clears throat> нөгөө ноорсон чоныг нохоо ноолж ноолж хахад чон тэр ноорсон ямар ч шин ганц ухсгээд хоолыг нь тас хацдагтай адилхан. Монгол өнөөдөр эцсийн цэг дээр нэгднэ. Тэгэхээр өнөөдөр гол нь монголчууд маань ямар байдалд байгаагаа, ямар дайны байдалд орчод байгаагаа, эцсийн цэг дээр очиод байгаагаа ойлгохгүй байгаад асуудал байгаамаа. Энийг бид нар тухайн үед гаргаж тавьсан бол засгийн газар дайрах гэдээсээ учраас бид нар хийж болохгүй байсан юм а. Өнөөдөр эцсийн цаг нь боллоо. Тэгэхээр бид нар бол баригдсан хүмүүс маань яг гарч ирнэ 48 цаг гэдэг юм уу 72 цаг гэдэг юм уу хуулийн хугацаагаараа гэхдээ эднэрийн байцаалтаас харахад бол ямар нэгэн байдлаар гадаадын тагнуул болох гэж ямар нэгэн байдлаар гадаадын хөрөнгө оруулалттай болох гэж оролдож байна. Яагаад гэвэл би энэ тусаар тогтнол хөдөлгөөний тооцоог барьж байгаагийн үед надаас тийм мэдүүлэг авсан. Тэгвэл бидний бүх компьютерийг хурааж авсан, бидний бүх цаасыг хурааж авсан. Юу ч гарахгүй яагаад гэвэл бүх зүйл ил байгаа. Гэсэн ч эднэр хэргийг хэрэг биш болгодог, хэрэг бишийг хэрэг болгодог маш их туршлагатай. Тэгэхээр ард хүмүүс анхааралтай байх хэрэгтэй. Эцсийн эцс энд байгаа 20 30 хүний ам бүгд бид нар бүгдээ амиа өгсөн ч болно. Ганцхан Монгол минь үлдэх ёстой. Бид нар бүгдээрээ амиа өгсөн ч болно. Ганцхан Монгол минь үлдэх ёстой. Тусгаар дотнол минь үлдэх ёстой. Нямбаатара та нар тусгаар дотнолыг өнөөдөр үнэхээр байхгүй болгоцсон байгаа учраас эцсийн амьсгал нь тасрах гэж байгаа учраас бид нар тусгаар дотнол гэдэг нэр дээр явж байгаа шүү. Энийг ойлгохгүй эргүүдийн нэг та нар шидрэх Хятадын карманд орсон, Америкийн карманд орсон. Энийг чинь бүх Монголын ард хүмүүс харж байгаа шүү. За би нэг зүйл хэлье. За монголчууд минь хэцүү болцсон байгааг ойлгож байгаа. Гэхдээ бидэнд магадгүй тэгээ 500 мянган жил ганцхан тохиолдолд галтан боломж гарсан байгаа. Нэг гоё мэдээ гэх юм. Одоо нэг гоё мэдээ гэж ярих юу гэж ярих вэ? Юу гэвэл та нар бүгд мэдчихэж байгаа. Өмнөд төршөд хятад өвмөн болсон байгаа. Дотооддоо маш их өвмөн олон мужуудад гарсан байгаа. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Хятад улстай дотооддоо өөрөө эдийн засгийн уналтанд ороод иргэдийнхэн хадгаламжийн тий хадгаламжийг аваад улс нь хэрэгжилчихсэн. Эрнээс болоод маш их өвмөн гарч байгаа арт түмнийхээ те сая доллартай байсан хэдэн зуун мянган доллартай юантай байсан тэр бүгдийг хадгаламжийг аваад хэрэгжсэн учраас арт түмний бослог тэмцэлж байгаа. Аимшигтай бослог тэмцлүүд болж байгаа. Энэ нэг бодлын сайн тал боловч нөгөө бодлыг бас аюултай. Юу гэвэл энэ саарл ордын сайн тал нь юу гэвэл энэ саарл ордны гол газар нь бол хатуу одоо ерөөсө тавчхан бөгөөд тодорхой яриа энэ оюун эрдэнэ Ямбатар эдрийн тэн хөрөс бүдрийн ганц гол тэгээ алтал нь бол арыг нь даадах газар бол хятадууд Тийм учраас тэр газар хүмүүс гарцсан байгаа энэ боломжийг ашиглаж бид нар өдөр дөрвөн тэрбум 600 та зодтолдож ноцолдох уу 77 та ноцолдох уу та нарыг бүгдийг Монголын ахны бослог тэмцэлд өрөөж байгаа миний би өнөөдөр бид нар энэ эрхээ авч чадахгүй бид нар уусгүй болно Тийм учраас Монгол хүн нэг бүрийг бослох тэмцэл дөрвөн чинь одоо энэ хитэн залуучуудыг юм бариад магадгүй 20 юу 72 48 сар сараар ч хорих боломжтой хэдэн жилээр ч хорих боломжтой эдгээр чаддаг шүү дээ тэрийг одоо мөнхөө хоёр гол жишээн дээрээс гаргаад тэр хооронд эдгээр яг нь жинхэнэ Монголыг алах төлөвлөгөөгөө устгах төлөвлөгөөгөө хийгээд биднийг зарчаад зугатаад явна шүү зүхтаад харьд хураас буюургүй юм. Тийм болохоор бүгдийг өрчин Монголын 21 аймаг 336 сан болон Улаанбаатарын 9 дүүртэйгээ Монгол хүнний бүрийг Монголоо гэсэн хүнний бүрийг таныг өрчин бослог тэмцэл дүрэлэнд дуудаж байна. Өнөөдөр Хятад улсад ийм болчихсон байгаа учраас бид нар тэр үмэнийг ашиглах, симгийг ашиглах хэрэгтэй байна. Монголын бүх ирчүүдээ, эмэгтэйчүүдээ, ээжүүдээ 8 настай бачраас 80 настай буурлаа хөгшчүүд та нар ирэх хэрэгтэй байна. Ягаад гэвэл та нар бид нар эмгтээчүүд бид нар өгчүүд бид нар галын шугам дээр зогсож гол шугамаа ардаа хийх хэрэгтэй байна. Гол хүчээ ардаа хийж дундаа хийж явах хэрэгтэй байна. Тийм учраас нэгдэх хэрэгтэй саяны Батмагчийн хилдэг шиг Оросын холбооны улсаас ч гэсэн тусламж гуйд дуудыг Оросын холбооны улс бидэнд хайртай тухтаадаа тусалгүй маа гэд тэг биднийг алдах юм бол Орос улс өссөн гэсэн 30 хэдэн хувиар хатдаа хэллэг учраас бид нар энэ боломжоо нөөц боломжоо ашиглая. Шри Ланк улс боломжгүй биш бид бол боломжтой Бурхнаас заяас Аз улс ард түмний маш том улс байна. Тэр улс биднийг хайрлаад дурлаад бидэнд төсөлгүй махад алс ирээд өгөө бодоод туслана. Хэрвээ тэд нар бидэнд туслахгүй бол хэдэн жилийн дараа хятад тэднийг залгиж эхэлнэ. Тийм учраас бид нар бүгдээрээ боломжийг ашиглая. Эхний ээлжид бүгдээрээ талбайгаа дүүртэлж ягсан. Тэгээд өстө орсороо бичнэ, англиараа бичээд оройла оцонгоо бариад юу 50 замын жигсаалт үлдэж байна. Ослого тэмцэлдээ би 50 замаар эхлээд бүгдээрээ 50 замаар яваа гэж та бүгдийгээ уриалж өмнөд хөрш Өмнө гарцсан байгаа. Бид нар ч гэсэн энэ боломжийг ашиглах хэрэгтэй байна. Монгол ахын дүүнэр минь бүгдээрээ шалтак хилээд байлгүй. Энэ ганцхан хиний их орын. Хүн болгоны их орын шүү. Би танад татгалцахын аргагүй санал тавь. Энэ бол маш томоос дээрээ шилжсэн. Альбиасаа гэдэг. Юу вэ гэвэл ус таны их нутг нутгатаа байгаа асуудлуудыг дэлгээд нутг нутгасаа та багаа дагуулдаг тэмцэх багаа дагуулж ир цаашдаа хамтран ажиллах багаа дагуулж ир. Энэ минь юу гэсэн үг вэ гэвэл өнөөдөр Монгол улс саарл ордноос өксүүлээ те сумын багийн дарга хүртэл тэр ихээр сумын засаг даргын цэвэрлэгч нь хүртэл цусан төрлөө дахтуу найз нөхдөд болсон байгаа. Өнөөдөр Монгол улс 2022 оны байдлаар 210 мянга орчим төрийн албан хаагчтай байгаа. Үүнээс 5% нь дандаа удирдах ажилтг гэдэг нь энэ нь юу гэсэн үг вэ? 10 мянган удирдах ажилтан гэсэн үг. Өнөөдөр Монгол улсад 10 мянган шинэ эх орны төлөө боловсон хүчин хэрэгтэй байна. Энийг та нэг нь байж болно шүү. Та өөрийн нутаг нуунаас санаа нийсэн зөрөгтэй ард түмнүүдэд өгсөн залуу эр юм хамаа авахгүй хүмүүсээ дагуулад энэ талбай дээр ирдэг бид нэр бүх бүртгэлийг маш сайн нарийн тооцоогоор юм. Та үгээрээ харуул, үйлдэлээрээ харуул. Би таныг ирээд зодтолтод алгацаад үг гэж хэлээгүй. Буруу зөрөгтэй ойлгол. Би тийм уушгаараа үг. Энд чимгээ босдог тэмцэлдүүрээ даалгацъя гэдэг гэж. Үгүй шүү, би 50 замаар гисэн гэсэн шүү. Тийм учраас өнөөдөр Монгол улсад дор хаяж 10 мянган өдөртөг боловсон хүч хэрэгтэй байна. Энэ боловсон хүчнийг оруулахын тулд та ирэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр 336 сум болон аймгийн засаг даргууд бүгд цусан дөрж байгаа. Ахад үс байгаа. Энэ бол Монгол төдийгүй дэлхийд дахин хэл болсон асуудал. Та нар татгалцахын аргагүй санал тавьж байна. Энэ ганцхан миний санал биш ээ. Энэ бол маш олон өдөр том хүмүүсийн санал шүү. Шинэ цагийн эрэг төрийн өдөр тохиомын санал шүү. Битгий андуураарай. Энэ битгий андуураарай ухаантай байгаараа боломжийг өшгөх шүү. Бүгд тэр улсын аврын нэгдэн дийлэрийг та нарыг уриалсан дуудаж байна. Тэгэхээр баярлалаа. За би Монголын иргэн юм байна. За манай түүнний бат ягаа аваа гэж байна. Калонгийн ерхий газраа энэ альтгүй хэлц болоо калонгийн ерхий газрын дарга хайтыг бас мэдэн шүү гэдэг хаана үүсэж байгаа яаж хийж байгаа гэдэг мэдэн шүү. Өнөөдөр энэ юу буруу юм байна. За одоо би харуулчих. За сургаагийн хоёрыг эсэргүүцчихье. Үнэн өдөр өөрсдөө зүгүүцгүй. Тусгаар тогтнол хөдлөө. Хятадаас үти зээл аваа. Тусгаар тогтнол хөдлөө залуусыг суултаа гэх. Бид нар юу буруу зүйл шаарддаг юм бэ? Нэг л зүйл хэлээ. Монгол улс тийм ээ сая 500 хэдэн дээр газар та. За 100 аймагуудаас эхлээд бүгдээрээ өмнө 100 аймагуудаас эхлээд бүгдээрээ хятадын толгойг өччихээ. Бүгд та цаад хятадууд чинь бүгдээрээ кемпэ бариад хамаг баялгийн чинь хамгийн газрын тусыг чинь бүх зүйлийг чинь одоо ингээд эхнээс нь 30 гаруй жил 40 гаруй жил ингээд ухчихна. Миний төлөө залуучуудын тусгаар тогтнолынхаа төлөө Монгол хүн Монгол улсынхаа иргэнийхээ төлөө одоо үндсэн хууль заагцсан тийм ээ дуу хоолойгоо өрхийн төлөө тэмцэж байгаад юу 19-ийн 8 бэ? Юу террорист үйл ажиллагаа вэ? Юу нэг жиргэн хутагч байхгүй нэг жиргэн тийм ээ одоо юу гэдэг зэвсэг хөдөн гал зэвсэг байхгүй хахад ягаад та нар хилмэгдүүлээд байгаа юм бэ? Өнөөдөр мөнгө хоёр ахыг хилмэгдүүлсэн. За яг бид нар харсан. За гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан тагнуулынх нь. Тэгээд гүст ажиллагаа явуулахдаа машин дотороосоо бичлэг энэ төр хийж ирсэн. За энийг нэг удаа бид нэг ингээд заа одоо үнхээр ингээд болохгүй байгаа юм байлгүй те гэж бодоод судалгаа явагдаж байгаа. А гэтэл дараачих нь энэ дугуурч байгаа дүүнрийг маань одоо ягаа баримтлаа явуулчихо тагнуудынхаа бид нар цог байсан юм. Бид нар гарын үсэг рүү чайны дал дээр гарын үсгээр 10 гаруй хоног зурулж исэн дүүнэр 2 сар гарan энд байж исэн. Юурээс л Монголын ард түмэн тусгаар тогтнолынхаа төлөө гарын үсгээ зураараа Өөр зүг террорист үйл ажиллагаа ингийн шүү, тгийн шүү. Буу шидмэ бариараа манайхан бусыг. Энэ 76-аач алч хэдэ одоо юу гэдэг энэ ордон руу чинь зэвсэгтэй дай одоо юу гэдэг тийм нэг ураадаг шүү дээ. Монголын ард хүмүүс мэдчихэж шүү дээ. Хүчтэйхэн 8 сарын 2-нд залуучууд маань дүүнэр маань харин зүв тэр уурхаа дээр очсон байх юм. Үгүй үнэн бодит юм дээр л тэд нар дуурч шүү дээ. Үн дээр нэг зүйл хэлээ. Байгаль орчны сайда. Нэмбаатар сайда. Зэн олон одоо за шууд хэлчихэ та Оюун эрдний сайд та нар одоо өнөөдөр ингэж нэг нэгээр нөгөө нэг агнадаг шиг ингэж та нар агнахгүй. Монголын ард түмэн өнөөдөр шүтэн зурхад бэлэн байгаа шүү. Өнөөдөр үл ширтэй байна. Өнөөдөр тийм ээ өмнөхөө урдаасаа нүгч юм. Ийм хэцүү цаг үе та нар өнөөдөр байр суурь хатгаж үлдээ гэх юм бол та нар энэ сайхан залуучуудыг суллаар болох гээд одоо хэдүүлээ таниудын албаны хүлнээр очил тоо. Очих ёстой байхгүй. Энд дэр хэрэггүй. Таньуудын гадны хөвд одын дуга. Энд дэр очиод ярилцах ёстой байхгүй. Хэлэх ёстой. Та нарт бол босроос Судад үнэн штэ. Одоо энэ хараа та нар одоо нэг зараа монголчууд хараа манай дүү ах дүү нар л одоо баригдааг бол хамаагүй гэсэн тийм ямгийн бодолтой. Үгүй ээ. Өнөөдөр таны ирэх ирсэн байдал маргааш нөгөөдөр дордож магадгүй. Гэтэл таныг адилхан бариа явчих. Яагаад гэвэл наад бол чи ус төргөлөгчийг бохир тоглоом штэ. Дугрын иконыга төлөө энэ одоо угаасаа эвлээ цөлөөс нэгдсэн байгаа. Намайг тэгээд шөмжтнө байна уу хамаагүй. Би болохоор шударганы төлөө айхгүй. Яг л иконыга төлөө олон сайхан залуучууд ах ягчнад тусгаар тогтнолын төлөө амнаасаа өгж хагаад өнөөдөр миний хэлж байгаа нэг сар юу баригдмаа надад сонирн биш. Тэгэхээр одоо тулгаа дүүтэй тэр залуучуудыг Барин султаараа эко Монголын ард түмэн мэдж байгаа шүү. 339 21 амиг дэлхийгээ тархан суугаа фэйсбүүкээр үзэж байгаа залуучууд бүгд дэмжиж байгаа шүү. Энэ дүүнэр юу буруу хийсэн? өнөөдөр тусаар тогтно хатцсан л шүү дээ. Өнөөдөр би нэг яам дээр зээлээ өгөхгүй шүү дээ. Гэтэ одоо ваны 8 сарын 11-нд ирнэ гэсэн. За өста дээр нэг бид нар тийм ээ мөг хоёр тий мөг хоёр ахад бид нар энд ирж тийм ээ их их хитэ хайртай илэг садны хамгаалтыг хөдөлгөөнд зориулж хагаад буцааж ирсэн үе байдаг. Тэр шиг Монголын ард түмэн буцаа шүү. Юу Монголыг танил Тайван, Тайван, Хятад, Украин, Орос гэж солиорж байгаа Монголыгаа төрсөн. Бид төрсөн Монгол эх орныгаа төлөө тэмцээч. Төрсөн эх орныгаа төлөө сангал бодлоо солилцооч. Хаа хамаагүй Украин, Орос, хаа хамаагүй Хятад, Тайван, Америк гэдэг юм. Монгол өмнө чинь дусаар тогтмол алдчихад байна гэдгийг хэлээ. За за тэгээ баярлалаа. Ярих юм зөв их байна. Гэтэ ямар ч байсан сулнаар байна.